Em dic Hatuna, jo sóc de Geòrgia i fa un any i deu mesos que visc a Reus. Al principi jo estava una mica atabalada. Tot era nou per a mi. El país, la ciutat, la llengua, els costums, la cuina, els veïns. Jo tenia intenció d'aprofitar qualsevol oportunitat per parlar en català, per a resoldre situacions quotidianes i integrar-me a Catalunya. Així que parlem en català.